The Floating Pierce di Cristo e Jean-Claude sul lago di Iseo. Un'opera d'arte, un'installazione effimera, come un sorso divino, meraviglioso e appagante.